undang-undang eh di madrasah saya hmm. dulu ialah kita semua mesti pakai benda yang sama. Ah, ya yalah bag kan. Bag ah. sama. Ah, kasut, Masuk design kena sama. Dulu kita tak faham yeah. tapi sekarang saya faham. Uh, ah, ialah untuk ya. menjaga adab supaya kita ni tak saling tunjuk-menunjuk yang kita ni lebih daripada engkau ah, lah. Macam oh. itulah. Sebab ada, saya faham. Ada teman-teman yang kadang-kadang mereka ni daripada keluarga yang tidak mewah. Mm. Actually saya pun mm. pernah lah Ustaz dalam keadaan masa sekolah dulu adalah kawan kita. Kan dia cakap, eh mak aku sayang aku tau. Mak aku belikan aku cincin. Masa tu saya terasa tau. Oh, uh, ah, okay. Saya terasa. Alright, alright, alright. Ni dululah eh. Adab, yes. Ini adab tau. Uh-uh. Ah. adab yang ramai orang terlepas pandang yang mana kita mm tak hmm. boleh cakap begitu sebenarnya dengan kawan kita kan betul. mungkin sebab mm tapi saya anggap itu zaman kita kanak-kanak lah zaman kita budak-budak cuma bila betul. kita fikir sekarang tak, tak tahu, eh. seharusnya eh. kalau sekarang kita mm. dah hmm. besar kita cakap begitu memang memang tak boleh. Hmm. Maknanya kita Betul. kita nak beritahu kepada orang lain bahawa mak ayah aku mampu daripada mak ayah engkau. Mana letak ah. adabnya? Ah. Mesti cakap dengan hmm. mak mak saya, mak kawan kakak je cakap gini. Si kakak sedih tau. Alah, semua mak saya kata, alah tak apa. Mak dia kerja. Mak kakak tak kerja. Hmm. Mak saya ingat <laughs> mak kakak tak hmm, kerja. Okay, okay, kan? okay. Abah kerja kan, eh? seorang. Eh? Abah kerja seorang. Dah sudah lah Tak apalah. Nanti ada rezeki bolehlah beli. Ah, gitu keadaan so kita terima. Cuma kalau ikut yeah. daripada segi adabnya, cara kita berbual dengan kawan kan, dia tak hmm. seharusnya yeah. berlaku semikian lah. Uh, ah, okay. Dan mak, ah, mak kita ajar, ni, mak ayah saya, bukan saya nak kata mak ayah dia tak ajar dia, bukan gitu. Mungkin hmm, hmm. cara dia semikian. Lain lah eh. Uh, cara dia lain, dia, cara dia bergaul lain dan sebagainya lah. Jadi mak uh ayah saya menyerahkan pada diri uh, syukur dengan apa yang ada. Uh, sabar, okay sabar. Kalau tak ada tak apa, insyaAllah kita ada rezeki kita beli dah sudah.